Рекламна пауза Купете си книга от Безмер Багрянов. Безмер Багрянов е автор написал няколко книги, но не е издал нито една. Не е ли яко да имате книга от Безмер Багрянов?